egy rövid reakciós, illetve ez egy egymondatos vélemény, hogy ez a tervezet, ami itt most elénk került véleményezésre, ez nagyon úgy néz ki, hogy olyan igényeket próbál részben lépésről lépésre kielégíteni, amik nem kielégíthetők. Tehát az, hogy építsük be Szentendre külterületeit, költözünk ki Szentendére, építsük be Szentendre külterületeit, majd családonként 3-4-5 autóval autópár egy burigázunk Pest és Szentendő között, tehát ezeket hosszú távon nyilvánvaló mindenki belátja, hogy nem lehet kielégíteni ezeket, ezek nem reális igények. Legalábbis az itt élőknek az érdekei szempontjából, az, az itt élőknek a, a <clears throat> hétköznapi a rovására pedig talán nem is etikus. <clears throat> ami kérdés, konkrét kérdésem az lett volna a polgármester úrtól elhangzott, hogy növekednek a város zöld felületei. Én nagyon szeretném ezt pontosítani, ez miként lehetséges ez, hogy a város zöld felületei növekednek. Mert hogy a statisztikai adatok növekednek, az egy dolog. Tehát attól maga a zöld felület az egységnyi, és azt tapasztaljuk, hogy napról napra csökken. És ez a tervezet olyan azt, azt vizionálja, hogy napról napra csökkenni fog, a hosszú távú tervekben pedig még inkább. Nem értem ezt a, ezt a fajta <clears throat> dolgot, hogy mégis ennek ellenére mitől növekszik. Én úgy látom, hogy ez a terv, és ez nem csak a saját személyes véleményem, ezzel a tervezettel, ezzel a szabályozási tervezettel a képviselőtestület egyetlen egy dolgot fejleszt, pedig <clears throat> végletesen, ez pedig a joggal való visszaélésnek az intézményes rendszer konkrét példát is mondok akkor erre a dologra, és konkrétan eh, hagyj hívjam fel a figyelmet erre, hogy nem is értem egyébként az új szabályozási tervet a határidőtől függetlenül, hogy miért kell új szabályzatot hozni, létesíteni, amikor a korábbi testület a korábbit sem tartatta be és nem tartotta be. Nézzük meg a külhegy aljának és a környékének a beépítését ott <clears throat> azok a tulajdonosok, akik úgy gondolták, hogy hát nem érdekel engem itt a szabályozási terv és egyebek, azok hát szépen sorra, napról napra most már lassan szinte építik fel az ingatlanjaikat, és szüntetik meg a zöld területeket, amik folyamatosan csökkennek. Most az önkormányzat az kívülről semmit nem tett ezzel hogy ez a folyamat megállja. És ez a korábbi szabályozási terv. <clears throat> Nincsenek nem léteznek Szentendrén természetvédelmi eljárások. A jegyző úr nem hajlandó természetvédelmi eljárásokat folytatni senki ellen, nem hajlandók a területeknek az állapotát az egyébként szabályozott rendszer szerint visszaállítani, visszarendezni, vagy legalább megtartani, megőrizni. A mostani tervbe pedig, a mostani ö, szabályozási tervbe pedig <clears throat> megdöbbenéssel olvastam azt a lehetőséget, hogy hát az az épület, ami már tíz éve ott volt szabálytalanul, akkor az most már szabályos. Az most már mehet. Ez azt jelenti, hogy a korábbi testületeknek a mulasztásait ez a szabályozás az legalizálja. Tehát amit nem kértek számon, amit nem tartottak le, az most, most akkor lehet. Ugye hát ez eh, <clears throat> aggályos. Aggályos, és én azt gondolom, hogy, hogy itt a másoktól is olyan, olyan felvetések hangzottak el, amit én szerintem lehet így mellébeszéléssel így eljátszani, hogy oké, itt volt ez a vélemény, nem érdekel minket, de én azt gondolom, hogy erre erre valamilyen módon válaszokat kell adni. És talán a válaszadás sokkal sokkal szerencsésebb lenne, hogyha valóban a lakosságot a testület bevonná a döntésekbe, különösen abban a döntésben, ami a mi jövőnkről is szól, sőt, a gyerekeink jövőjéről is. Tehát ez eh, mégiscsak megengedhetetlen, úgyhogy eh, javasolnám én is azt, hogy legalább a véleményezési időszakot, hosszabbítsák meg, lényegesen hosszabbítsák meg, és a, <clears throat> mindenképpen a lakosságot valamilyen módon vonják be ennek a szabályozásnak az előkészítésébe, amennyiben erre egyáltalán szükség van. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Akkor majd vagy átadom a szót. Az első kérdés ugye az volt, hogy lehetőség szerint ne épüljön tovább a város. És, nem volt kérdés, a Nem még az előtt, az azelőtt kérdeztem. És ezzel, mert ezzel kapcsolatban egy jó hírem, ahogy ezt ma már többször elmondtam, hogy ez a szabályozási terv nem ad további beépítésre lehetőséget, sőt ez szünteti meg a lakóterületi fejlesztési üvezeteknek a, a, az ottani tulajdonosoknak jelenleg a bánatára a, a beépíthetőségét, hanem hát most vegyes intézményi területben vannak sorolva, tehát nincsen további. Az erdőterületek helye az tovább van bővítve az eddigi tervhez képest. Annyit kell tudni, hogy az önkormányzat nem minden tud. Tehát nagyon sok olyan kérdés elhangzott, hogy az önkormányzat így a passzióból nem szeretne, vagy nem hajlandó valamilyen foglalkozni. Az önkormányzatnak a jogkörei rendkívül módon korlátozottak. A, most már az illegális építéssel kapcsolatban is nincs erre az önkormányzatnak lehetősége, meg a, a tehát erre külön hivatalok és hatóságok vannak, Bejegyzés eljárhat, Igen, vannak olyan eljárások, amikben hát Rendben, természetvédelmi ügyekben az önkormányzatnak nincs lehetőség. Akkor arra adjon már magyarázatot, hogy parkolási ügyekben meg miért van ekkora lehetősége. Hogy amikor tehát a természet környezetkárosítás az mehet, bűncselekmény szinten is, natura terület, naturás területekben, de mehet, mert ez történik. Tehát ezek dokumentumok vannak, tények vannak, adatok vannak és bejelentések vannak. Ugyanakkor ami bűncselekmény 2012-ben, ugyanakkor pedig, hogy valaki 5 percet perccel a parkoló autójához talán, akkor arra már vadászik a parkoló, a köztérfelület is, még a rendőrség is. És nincs bocsánat. Hát most de, hát, de nagyon sok mindent kavar rá, elnézést, hogy de... Hát nem, hát valami, nem egy, egy, egy, egy, szervezet van, ami a parkolás intézi, de a, a környezet természetvédelmel kapcsolatosan nincs egyetlen. Van most egyébként mezőr? A mezőr, Gratulálom. Köszönöm. hogy hogy úgy dominált. Tehát az önkormányzat próbál, próbál minden igénynek és minden feladatnak megfelelni, de azt nem állítom, hogy ez százszázalékban teljesül, és amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy nincs is lehetősége minden lakossági igénynek és állásnak megfelelni. Egyszerűen a jogszabályok nem adnak rá lehetőséget, hanem más hatóságokat jelölnek ki ezen feladatokra. A parkolásban éppen az önkormányzatnak van joga eljárni. Az, hogy azt mondjuk, hogy a zöld területek növekednek, vagy a számuk a szabályos és szerkezeti területbe veszi, az azt jelenti, hogy arra van számba, tehát ott más, mondjuk egy kijelölt erdőterületen nem lehet csak erdőt ültetni, de ez nem kötelezés arra a tulajdonosra nézve, aki tulajdonja azt a területet, hogy oda erdőt ültessen. Tehát a tulajdonjog az egy nagyon erős jog, azt nagyon különleges esetekben lehet hát megmozdítani, vagy, vagy megpiszkálni. Tehát az, hogy az önkormányzat kijelöl egy területet erdőnek, és a tulajdonosa, vagy esetleg hát nem is a tulajdonosa, hanem vagyonidegen ember oda mondjuk siktet, vagy más szemetet visz el, vagy rak le, az két különböző kérdés. De az erdő, meg az zöldfelületek, nem teljesen mindegy, hogy ott előtte mező volt, vagy pedig fák vannak. Ez a kettő ugyanaz a zöld felület. Most attól, hogy ha erdőt telepít valaki, nem növekszik az a duplájára. Így van, hanem a jövőbeni hasznosítása a területnek, erdőt ebben neki jelölt, de tudjuk, lehet, hogy száz éven keresztül csak csergés lesz ott, mert a tulajdonos nem hajlandó fát de az is biztos, hogy más nem lesz ott. Tehát csak nem lesz lakóház, nem lesz ipari létesítmény, nincs semmi más. Egy közbevetést szeretnék. Egyrészt a zöld felületek növekedésével kapcsolatban a település felülőt fog választani, de az úrnak azt szeretném mondani, hogy ő azt mondta, hogy jogtudás zajlik, és hogy a helyi építési szabályzatnak nem szerez érvényt a önkormányzat itt három kamera előtt elmondja, hogy ilyen olyan Natura 2000 területeken történnek illegális építkezés, és tessék szívesen helyrajzi számmal konkrétan írásban a dolgokat, mert ezeket visszautasítom, tehát nyilvánvalóan jogkörükben az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal jó, akkor megmondom majd, hogy melyik helyőrzi számról van konkrétan szó, és hogy milyen, milyen módon, milyen jogkörükben. Hogy a jegyzőre én gondolom, megkezdve egy edző, mert talán is azt mondja, hogy persze, igen, lábbal tiporjuk a Oké, rendben, akkor pontosítsuk a dolgot, a hogy nemzeti parkból, természetesen csoportjában megmondja, hogy melyik bejelentésekről van szó, melyik jogkörünkkel nem, ér, nem értünk, vagy nem szereztünk érvényt, és akkor ezt ki fogjuk vizsgálni. Az ördögletet fel akar település, tehát kérem szépen. Nézzük, hogy ülnek meg az ördögletet? Városban rendkívül kevés zöld felület, lényegesebb zöld terület van. Ez a kettő ugye nem ugyanaz. értelemben minden, ami zöld, a zöld terület, zöld terület pedig az, amit a két nevez a rendezési terv is. Tehát a zöld felület lehet egy közlekedési bővület is, amit zöld területként használnak, míg zöld terület az valamilyen funkcionáló zöld terület szokott lenni általában. Ezért kell ezt felvezetnem, mert ebben egy kicsit keveredtek a dolgok. A zöld felületek általában szándékaink szerint növekedtek mindenféleképpen, mert tervi állapotában és nem a valóságos kialakult állapotában. Amennyiben azok a közlekedési hulladékterületek is felületek kívánnak, azok mindenféleképpen növekményt eredményeznek, de nem erre utalnék elsősorban zöld területként jelöltünk meg Pismány két tervezett majd fejlesztéssel esetén, lakóterületén is kis központokat, ahol kisebb zöld terület is létrejöhet. Ugyanígy zöld területeket jelöltünk meg Egres út alatt és a Csicserpont területén, ami eddig nem volt nevesítve, mint zöld terület zöld területi jelleggel, de az a zöld terület, ami erdőnek nevezett, erdőt is növeltünk, erdőterületet, közjóléti erdőterületet, amely a közjóléti erdő besorása következtében valamelyest azért tudja pótolni az öntet jelleget, hiszen közjóléti célra használható. E, általában a beépítési mérték meghatározásánál és a építési paraméterek meghatározásánál nagyon kellett vigyáznunk, hogy ne csorbítsuk a korábban szerzett ami a beépítési mértéket jelenti, ezért ott nem volt elég szabad kezünk az ő arányok növelésére, mert a beépítés mértékkel ez összefügg, hogy hol lehet emelni a zöld, zöld területi arányot telken belül. Tehát összegezve néhány újabb zöld területeket kijelöltünk, a zöld területeket igyekeztünk megjelölni közlekedési zöld övezeteket, tehát a közlekedés területen belül alövezetet hoztunk létre, ami a közlekedési zöld területjöveget lenne, amit eddig nem nevesítettek a tervekben, hogy melyek azok a területek, amelyet nem lehet szabadon közlekedés jármű burkolás céljára igénybe venni, hanem az zöld területként kell meghagyni, és ahogy mondtam, közjóléti erdő, közjóléti erdőket is próbáltunk újabbat kérni, nem csak a régeket. A vízgazdálkodás, mert sokan kaptam, hogy a vízgazdálkodási területek területi növekményként vendő figyelembe, mert az eddigi korábbi szabályozás, tehát a most hatályos szabályozás nagyon sok vízgazdálkodási területre tartozandó területet zöld felületként jelenített meg, mint hogyha az funkcionális zöld felület lehetne. A mostani jogszabály szerint erre nincs módunk, hogy a vízgazdálkodási tervre tartozó vízfolyások telkeit csorbítsuk zöld felületekkel. E, ha ránéz a mostani szabályozási vagy szerkezeti tervre, sokkal több zöld sávokat lát a vízfolyások mentén, mint a mi tervünkben. Pontosan ezért, mert a vízgazdálkodási jelölésé kellett, hogy átlegyenek, tehát e, vízgazdálkodási felületé a e, szervezeti tervezés is, mert zöld területi megjelését. Ezért a vízgazdálkodási területek valójában tudnak pótolni némi zöld felvetítményt is, de nevesíteni ezeket nem tudjuk. Tehát ez, ez ellenmond annak, amit az előbb mondtam hogy itt csökkenteni kellett, látványában legalábbis azokat a zöld sávoknak tűnő eseményeket, amelyeket a vízgazdálkodások nélkül látható most a területben, a Dunapark mentén, zöld területén kerül a hatályos terület, azokra a mai jogszabály nem tesz lehetőséget az erdőnek, hanem az önvetvédelmi dolgokat, a biztonságokat, erdőt visszakérni való, csak azon belül, hogy említettem a közlekedési területen megjelent közlekedési területnek területi részét, ugyanúgy a vízgazdálkodási területen belül a Duna part mentén megjelölt vízgazdálkodási területnek zöld területi részét, amelyet a vízpart menti fás törvényel belőtt és jelentítésen szintén egyszerre alkalmasak lehetnek, mint zöld felvettel Köszönöm szépen, hogy a de köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tehát jelenti, akkor megpróbálunk, hogy hiszem a kamerát az ablakhoz által lehet egy kicsit. Zöld területnek kijelölt terület a Szentendrén növekszik, területeken is, illetve a vízgazdálkodási terület is zöld felületként minősül, ahogy most is. Nincsen tapér, azok zöld felületek. Tehát összességében nem tekintetben növekszik a zöld terület, a zöld terület, az erdő száma. Ugyanakkor... Akkor miért van Ugyanakkor említettem, a tulajdonosokra kötelezést előírni nem tudunk, ez a fejlesztési elképzelése szóval is tervek, hogy a zöld teret az másképp nem fog tudni funkcionálni, nem fogja tudni fejleszteni, nem fogja tudni eladni, tehát az, az leerősödő leleményesedett vagy területeké válnak, hogy jellemzően már most is azok, és bocsánat, már is még egy dolog, mert egy, még felvetett, hogy ugye megjelennek épületek a külterületeken, ezt ennek is örülök, korábbi szabályozási terv adott teret, 2002-es szabályozási Nem adott teret, és nem adott, épp erről beszéltem, hogy nem adott teret, adott teret mégis ott vannak. Adott teret, mert a korábbi szabályozási terv lehetőséget adott, tízezer négyzetméteren, nem tudom, hány százezer gazdasági épület elhelyezésére. Igen, úgy van, ahol nincs a gazdasági tevékenység, És a gazdasági épületbe aztán a tulajdonos véletlenül beköltözött. Ennek, ennek elkerülés érdekében jövőben ilyen ne történhessen. Igen, egy lakóházban, ami nem is létezik. Önöknek mondom, tehát megvárom a fegyelmet. Fontos lenne szembesülni a válaszokkal, hogy eh, ezzel, ezzel szemben korábban lehetőség volt a 2012-es szabályozás végén a Tófenék és Kőhegyen a beépítési lehetőségeket nagy-nagy mértékben csökkentette az önkormányzat, és a felszabályozási terv is kizárja nagy területeken a beépítést, pont azokon a területeken, amelyeket lát és sajátosnak tart, hogy hogy beépült, és a külön és a kiskertes a jelenlegi hasznosításnak megfelelő jövőképet vázol. Tehát pont ami önnek és a, az, az ön által felvetett kérdés és igény megszólaltató szentendélyeknek az igénye, ezt kielégíti a, ez a szabályozási terv, amely most véleményezésre van bocsátva, tehát pontosan ez az igény egyébként, ez a kérdés sem új, mindig felmerül, hogy kérdésekre nincs mód átgondolni, tehát ez éves, több éves, évtizedes kérdések, ezek itt vannak. A Városházán is ennek érdekében és ennek egyében született meg ez a született, ez szolgálja ki pontosan azt, amit önök kérnek és indítványoznak.